кто то должен быть, кто не предаст любовь, кто будет вновь и вновь себя от забытья будить. Кто-то должен быть, кто сохранит любовь, кто будет дорожить, чтоб не порвать общение нить кто-то должен быть, кто не отпустит тебя. Пусть это буду я. Кто-то должен быть, кто не отпустит тебя. О, это буду я. Да. Кто-то должен быть, кто не предаст любовь, кто будет вновь и вновь себя от забытья будить. Кто-то должен быть, кто сохранит любовь, кто будет дорожить, чтоб не порвать общение. sustenta. отпустит тебя. Пусть это буду я. Кто-то должен быть, кто не отпустит тебя.